سوپور میں آئے دن وینڈرز کو گورنمنٹ کی دھمکیاں کہیں پہ پہ جگہ نہ ہونے کے کارن وہ اپنا مال سڑک بیچنے کے لیے مجبور ہے فٹ بال اک طرف یہ تلان تلان بیک بیک بیک طرف طرف طرف لگا مال مل کہ سمجھ کیا کرو اگر یت نک بسنک دار اچھی تو کن جائے جائے اچھی مجبوری کی اچھی شوق کی یت بیل فٹ بالس پہ اگر ژتجی پانچ پانچ پانچ تجی وری یا تجی وری گئی یت فٹ بالس پہ بہان اچھ دی تو جائے کن جائے اس بیمو اچھا دپا اس وتھو نہیں کی اس جناب ونا اس وتھو ون مگر اج دی تو کن جائے جائے یت روزگار جنو یم سات بو یت جوڑا تم سات اوزو بھی جوان بو اس رپی دا جنا وکنے بڑے اس بو اس فٹ بالس پہ میں موکلیا مول تے فٹ بال سی بہت اچھی دن بیس اگر گا کئی وان تہ ونکس ویسے کم از کم گھن گن روپیس دہ لچھ لچھ لچ تم کتنے انویسن اچھے بچہ ونکس پرونی ستہم پندہ پوری تمہیں بنانا کن جائے کہ کاروبار دینا روپیہ دہی بچا عیا پن دیکھا کہ کس طرح اسٹریٹ وینڈرس کو آئے دن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے میرا آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ پولیسی بارہ ملا کے نمبر پہ کال کر کے انہیں اس مسئلے پہ ایکشن لینے پہ مجبور کریں تاکہ ان بیچارے غریبوں کو کے لیے بھی انصاف ہو میں ہوں صدف خورشید سوپور سے کشمیر انہرڈ کے لیے